Nazywam się Jacques Fresco. Jestem założycielem projektu Venus w Venus na Florydzie. Projekt Venus zakłada, że jeśli nie chcemy wojny, biedy, głodu, bezrobocia, sporów terytorialnych i wszystkich innych problemów, które dzieją się w społeczeństwie, Musimy zadeklarować ziemię jako wspólne dziedzictwo wszystkich ludzi na świecie. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy mieli tyle problemów, ile rzeczy, których nie będziemy chcieli zmienić. Jeśli ich nie zmienimy, będziemy mieli ciągle te same problemy. Projekt Wenus jest próbą zaprojektowania świata, gdzie bieda, wojna, więzienie lub policja nie istnieją ponieważ to my mierzymy się z problemami samymi w sobie, z czynnikami, które kształtują aroganckie zachowanie, agresję, wszystkie te rzeczy, które paraliżują nasze społeczeństwo i wstrzymują je przed rozwojem. Polityka była dobra 100 lat temu. Dziś politycy nie mają zdolności no do rozwiązywania żadnych problemów, ponieważ nie studiowali zachowania, nie studiowali też rolnictwa, oceanografii, nie wiedzą nic o czynnikach, które działają w świecie. Więc mówią to, co ludzie chcą usłyszeć i dzięki temu zostają wybierani. Naukowcy z drugiej strony nie dbają o publiczną aprobatę. Co oni robią, nawet jeśli wszyscy na świecie wierzą, że Ziemia jest płaska? Mówią, nie macie racji. Tu macie dowód popierający fakt, że Ziemia jest okrągła. Jest trochę okrągła i trochę płaska. Tak robią politycy. Pieniądze były wygodą stworzoną przez człowieka wiele lat temu. Używanie do przynoszenia worków jabłek i wymienianie ich na pomidory to była wymiana w dawnych czasach. Ale gdy człowiek wynalazł pieniądze, mogłeś przynosić mniejsze obiekty i było łatwiej reprezentować jabłka i pomidory lub jajka, wręczając komuś monetę zamiast przynosić 50 jajek, kurczaków. Pieniądze reprezentowały wartość uzgodnioną dla zmniejszenia przenoszenia ciężkich obiektów. Później stało się najbardziej skorumpowanym środkiem na świecie. Skorumpowało ludzi, którzy przekupywali siebie wzajemnie. Jeśli chciałeś, aby kongresmen działał w Twoim imieniu, płaciłeś mu pewną sumę pieniędzy, aby pomóc mu zostać wybranym i wtedy jest on Ci winny przysługę. To samo jest z firmami farmaceutycznymi, motoryzacyjnymi lub bankami. Wszystkie systemy na całym świecie, które używają pieniędzy, są po prostu skorumpowane. Religia. W dawnych czasach ludzie nie mogli wyjaśnić naturalnych zjawisk. Naprawdę nie wiedzieli skąd to wszystko pochodzi, więc założyli, że był sobie ktoś, kto mieszkał w niebie. I to on robił te rzeczy stworzył ziemię. Chyba zajęło mu to sześć dni, a w siódmym odpoczywał. Jeśli to zajęło sześć dni, to znaczy, że Ziemia się obracała, kiedy to robił. W przeciwnym wypadku nie byłoby dni, a to musiało być całkiem trudne, żeby sobie z tym poradzić, kiedy się obracała. Wtedy stworzył mężczyznę i kobietę, umieścił ich w pięknym ogrodzie, a potem stworzył węża, który przyszedł prosto do nich i powiedział, no wiesz, rób złe rzeczy. Wtedy ludzie zjedli owoc wiedzy. Zjedli ten owoc, a on wykopał ich z raju. Najpierw stworzył węże, żeby ich kusić. Nie rozumiem tej całej miłościwej, dobroczynnej istoty, która kocha wszystkich. A potem tworzy plagi i inne choroby, gdy się złości. A gdy nie podążasz za jego naukami, za wszystkimi religijnymi naukami, spłoniesz w piekle. A to brzmi dla mnie jak psychopata, nie Bóg. Ale jestem skołowany, gdy mówią mi, Bóg kocha wszystkich, a potem tworzy plagi, od których umierają dzieci. Więc pytam, dlaczego umierają dzieci? Bo dzieci powinny cierpieć za grzechy swoich rodziców. To nie jest po prostu Bóg. To Bóg stworzony przez człowieka. Więc zapytajcie mnie, czy wierzę w Boga, a nie w pojęcie Boga, o którym słyszałem. Wojna to słowo, które zostało wynalezione, gdy jedna grupa terytorialna zabrała ziemię innym ludziom. Użyli wtedy siły i przemocy, a wojna była sposobem na osiągnięcie tego. Zabijasz innych ludzi, kradniesz im kobiety, zasoby dla własnej korzyści. I kraje były w stanie wojny, od kiedy człowiek wynalazł broń. Dopóki wynajdujesz broń, dopóty możesz mieć wojny. A wojna jest podłym sposobem ochrony wszystkiego, co ukradłeś innym. Żaden kraj nie powstał jako wielki. Zaczęli od małego, a potem odbierali ziemię od innych ludzi. I nie brali tego za zaproszeniem. Nie byli zaproszeni, aby przejąć ziemię. Wzięli ją przez przemoc i zabijanie. Wojna jest najbardziej niewłaściwą drogą do rozwiązywania różnic poglądów. Dlatego jestem przeciwny Pentagonowi i wojsku, ponieważ powinny przejmować się tym, jak niwelować różnice i łączyć kraje dla wspólnego celu. Mianowicie zająć się środowiskiem, sobą nawzajem i odbudować zniszczone środowisko. Oto co chciałbym, aby zamiast szkolić milion żołnierzy jako maszyny do zabijania, oto co chciałbym widzieć w systemie wojskowym. Wolałbym, aby zamiast szkolić miliony żołnierzy jako maszyny do zabijania, szkolić ich do rozwiązywania problemów, wysyłając ich z powrotem do szkoły, uczyć ich nauk społecznych, psychologii społecznej, żeby mogli wnieść coś do kultury, a nie być destruktywnymi. Ale zapytacie kogokolwiek, Myślą, że biorą udział w sprawach rządu, więc pytam ich, czy naprawdę wierzysz w demokrację? Zawsze odpowiadają tak. Pytam, czy głosowałeś za programem kosmicznym? Mówią nie. Czy głosowałeś za wojną w Wietnamie? Nie. Czy głosowałeś za wojną teraz? Nie. Więc gdzie do diabła masz swój udział? To iluzja dana ludziom. Oni nawet wybierają ludzi, na których ty głosujesz, aby mogli być pewni, że utrzymają wszystko tak, jak jest. Oligarchia. Więc wystawiają ich dla Ciebie, żeby na nich głosować. Gdybyśmy żyli w demokracji, byłoby 5 tysięcy partii politycznych, każda z innym punktem widzenia. I tak miałbyś w prawdziwej demokracji. Chodzi mi o wszystkie punkty widzenia przedstawione w telewizji czy radiu, bo to od ciebie zależy, czy to wyłączyć. Jacques Fresco Talk Series było nagrane w Londynie 6 października 2009 roku. Seria tych krótkich fragmentów została stworzona dla zapowiedzenia koncepcyjnego filmu Ziemia 2.0, która wejdzie do produkcji wraz z The Venus Project Design i The Venus Project. Film będzie produkcją niezależną i prezentować będzie analizę przyszłości ludzkości. Jacques Fresco, inżynier nauk socjalnych i genialny umysł stojący za projektem Wenus, nalega, że musimy przygotować się na nadejście zmian. W jego wizji, jeśli struktura społeczeństwa upadnie, musimy być przygotowani na podniesienie wszystkich możliwości naszej cywilizacji. Wizjonerskie poglądy Jacques'a Fresco zostaną zaprezentowane równolegle z ekspertami, włączając w to inżynierów społecznych, biologów, botaników, technologów, psychologów, futurystów i wynalazców.